Voilà, mbote mingi mpona ba sportif, nazopesa bino nyonso mbote epuis nazo salue ba maitre nyonso oyo ba pratikaka sport. Nga nasala naza sportif, nasala gym, donc c'est-à-dire nazali eh, eh, style oyo babenga mukumbusu, nga nasala yango Oui, euh, natikalaki kaka nalata ceinture noire mais nalataka yango te kua mais nazali déjà presque ceinture noire mais natikala kolata yango te mais nazosignale kaka na basportif nyonso boyebaka ndenge nini okoki kopratike sport na yo sport eza eloko moko boye eza ya, ya kokreaka bitumba na balabala te parce que eza na bato ebele akomani maître mpo abimaka na balabala akoma kosalaka ba desordre bakuluna babiloko moko ya ndenge wana c'est pas vraiment propre oza maître osala sport eza juste sport eza ezali eloko moko ya malamu mingi euh, oyebi ke soki oza maître okoki kozwa mosala na société moko ya securite oke kosala securite na compagnie moko boye oza ko sécurise ba bien na bango soit okozala garde corps donc ezali classe oyo ndenge omonaka mwana nyonso akendaka classe azotanga classe mpo lobilobi azala peut-être euh, ministre azala peut-être docteur azala peut-être enseignant ndenge mpe euh, sport ezali sport ozomona ndenge bamindele Bazo sala sport na bango eza po ba creaka peut etre ba ba competition bazo cree ba competition bobundi na ba ba ba, ba club mususu bobundi na ba nini mususu tango bobundi soki bo gagner alors ezo kopesa bino mbongo tu vois sport eza eloko moko boye eza te eh, ndenge bamosusu bamemela yango kua aza kaka mwa rankine moko boye na master alobi bon lokola mwasi to oyo azoluka ngai alors fo naki esala sport mpo a chaque façon tokutani na banda kobeta ye non sport eza mpona bitumba ya kobunda na balabala te sportif oza moto mo boye il faut oyeba ke osali sport eza mpona kobundaka na balabala te ata moto atumboli yo ata moto aluki yo na problème il faut oyeba toujours koevite ko, ko, ko quoi Etant que maitre donc il faut oyeba ko eviter etant que sportif faut oyeba ko eviter ye soki abandi violence akomi na niveau ya kosimbo na nzoto ah wana siko legitime defense okoki ko se defendre mais mpona ko se defendre elobi te ke osala action moko boye oyo ekozala ya mabe Soki o poser acte moko boye ozala mabe justice ekweya na yo tango justice ekweya na yo alors oyebi ke okofuta ba amende okozala plus condamne par rapport ya oyo azali sportif te yango wana nazo pesa conseil na ba sportif nionso boyeba ko, ko, ko, kozala eh, c'est-à-dire kobatela kwa eh, dignité na yo etant que sportif ozomona donc sport eza eloko moko ya bien makasi D'abord pona sante na yo sport eza eloko ya malamu d'abord pona sante na yo ozo comprendre sante na yo moko nanu ekozala très bien okozala te mutu moko boye soki eh, ba réalité moko boye kwa na basima banzoto ozo comprendre donc eza bien sport donc c'est ça peut-être conseil nga napesa na basportif Boyeba kozala vraiment na mua bokebi makasi, koyeba kobatela nzoto, koyeba kobatela pe personnalite na yo, o comprendre? Donc surtout pona ba oyo bazo koma ba kuluna, na ko conseiller bino ki kuluna eza vraiment malamu te, kuluna eza eloko ya malamu te, Kuluna criminel c'est pas bon eza vraiment kitoko te ozo comprendre okendaka pe na eglise okendaka pe kosambela kosambela eza eza te qu'il faut okendaka na eglise non okoki kokende na eglise mais véritable kosambela oyo nzambe atalaka eza na motema comportement na yo comment oza koagir comment oza ko se comporter quoi yango wana sportif faut oyeba ko batela vraiment dignite na yo etant que sportif nako meka kosala mwa quelques coups de poing pona ko lakisa mwa muke oyo ndeko na bino ayebi quoi etant que sportif Voilà donc malgre eh, ecran na nga ekati ngawa maboko mpenza na nzoto eza mpe nini parce que place na osala video eza vraiment vaste te efalaki nasala yango na salle de sport mais ozo comprendre donc eh, naza vraiment nao na bamoyen ya kokota na basalle de sport te mais inchallah soki nzambe asungi eh, nakoyeba kokota na basalle de sport pour ke nasala bavideo oyo ekolakisaki toyekola mwa moke kwa donc soki toyekolaki neti nga eza mpona kobatela toujours forme kobatela toujours santé eza teke mpona soki nini nini voilà c'est ça peut-être alors eza mouvement moko babetaka likofi bato mingi bayebaka mpe kobeta likofi te babeta likofi lokola mwasi ozomona liboko liboko yango ntango obeta ifo oyeba kopanche yango mwa moke Ogumbi yango mwa moke boye, obeti. Omona? Obeti. Soki napesi position oyo, voila. Omona? Voila nde babetaka likofi. Obeti yango boye. Ntango ozobeta yango boye, eza na ba reaction awa liboso. Ba ketosi mibale oyo ozo mona yango nde esalaka action na na frappe na yo ozo beta et puis tango ozo frapper ozo comprendre donc euh, il faut frappe na yo ezala voilà c'est ça oyo babenga yango tatezuki tatezuki Toza na oichuki oichuki ba penchaka mwa moke loboko liboso ntango obeta il faut ezala ekiti mwa moke voilà c'est ça donc euh, voilà wana oichuki oichuki tatezuki voilà crochet hein? crochet il faut liboko ndenge ozomona boye il faut ezala vraiment eza egumbami mwa moke C'est ça. Koshe. Koshe. Ozo comprendre? Tableau mwa boye. Donc, ozo beta. Il faut yeba positionner likofi na yo. Hein? Voilà. Alors, tokolakisa bamakambo ebele mais oyo eza kaka mwa moke pour que toyeba kocontinue mokolo mosusu boyeba kolike boyeba kosabone na video na chaîne na ngai bosabone na se wana bomona place bakomi sabone osabone olike epuis oclike sur les cloches de notification mpo omanke bavideo na ngai te bye bye tomonani na prochaine séance